Non le fa. Non le fa tu. Dai, dai, davanti là. Ah, li sono nel culo. Popolari, popolari juga orang ini. lima yang mana yang mana ini lintah ini yang besar itu itu, gitu pakai batu telang iya pakai iya, pakai batu dia nah, ah, oh dia nah, pakai batu oh habis itu dia buka baju itu Hah? Eh, batu. Mas gusto Kaya magaling eh, talo kini yung... Oo, oh, di ba yung... Oo, oh, memang. Pisau eh? Piso. Buka baju dia. Ini magaling baso ini? Tidak, camuk itu Macam salang, salang itu Jangan beliau sampai jago rintu. Atau dilakukan obligasi memang oh nggak ini oh, ini berhenti muka berhenti sini berhenti sini di muka yang kecil ini sampai ini Oh, dulu, bro, tuh, Jangan tunggu. Paus. Ini masih iya. Mas masih lompat lagi masih lompat lagi oh ada ah, ini yang buat tahan atas dia buat yang buat sama